Mi nombre es Rodrigo Pineda, trabajo en este maravilloso lugar que es la Reserva Costera Valdiviana y el Parque Nacional Alerce Costero. Dependiendo de la época del año podrán disfrutar de sus olores más intensos, colores y aromas, que no son los mismos en primavera, no son los mismos en invierno, no son los mismos en verano. Valdivia. Lo בסוף הגענו וראינו יער מטורף עם אה, עצים אה, זקנים, חלק בני אלפיים שנים, חלק בני חמש מאות שנים. המזג האוויר גם היה קצת מוזר, אבל זה היה מאוד נחמד להשתלב איתו. בהתחלה היה גשום, אחר כך פתאום יצא השמש, לשמוע את כל הבעלי חיים, לראות בעלי חיים רצים על השביל, לשמוע את הציפורים. זה ממש להתחבר לטבע, וזה היה כיף, זה משהו שכיף לבוא ולראות ולהתחבר. En esta parte del mundo, digamos, en esta zona de lagos y volcanes, podemos disfrutar de su flora, su fauna, que, que es única en el mundo, dado que esta cordillera fue una isla biológica. Cada turista que nos ha visitado se ha ido maravillado sabiendo algo más de la flora y fauna de este lugar del planeta. אה, הייתה לי חוויה ממש מיוחדת ביער, החוויה של המזג אוויר והגשם שנוגע באדמה ועולה הריח של האדמה הרטובה. היה ממש יפה לראות את הפרחים, פרח ורוד יפה על העץ. היה כיף לשמוע את הציפורים ולראות את החיות הולכות על השביל. Los invito a vivir la experiencia del sur de Chile junto a su flora, su fauna, que única en el mundo. Se van a llevar una experiencia que va a quedar en su corazón por el resto de su vida.